ご紹介いただきました美里よさこいドットコムと申します踊ります曲は「アイラブよさこい」小林明さんのアレンジをいたしました曲であります「アイラブよさこい」踊りますさあみんな用意はいい Thank you for What's Please.